Wir fahren auf unseren Stellen und wenn die geboten hinaus und eilen im Wind und die Wellen wie blitzende Pfeile voraus. Drum vorwärts, wir lieben das Leben. wenn gespart, aber wahr, so ziehen wir der Heimat ergeben. Die jungen gespart, aber wahr, im Sonnenlicht leuchten die Wogen, das Kielwasser schäumt wie der Schnee. So grüßt uns von Möwen verflogen die Welt der Matrosen. die jungen Geschwader auf Wacht, so ziehen wir der Heimat ergeben, die jungen Geschwader auf Wacht, Der Wind hält die Wimpel umschlungen, das Boot nimmt den Kurs auf sein Ziel. Leben, die jungen Geschwader auf Fahrt.